Ya hari ini kami mau potong rambutnya Zara Nggak rambutnya sih poninya aja Poninya aja 灵娜。 udah siap. Belum. Yang sini. Dadah nak, dadah ya. Dadah.